war nochmal hier da. Äh, wir machen jetzt eine Fahrt äh, zum Pink Beach ja? und kurz vor dem Pink Beach waren wir ein bisschen Pause, um ein bisschen etwas zu erklären, was dann heute sein wird. Ja? Hinter mir ist eine Moschee, ist, etwas, ist eine etwas größere Moschee, also wird ja von den Einheimischen hier gebaut, ja? dass die Einheimischen zu dem Feiertagsgebet auch hier kommen können, um zu beten. Ja? Die Straßen sind sehr gut Richtung äh, Pink Beach. Ja? Und Ping Beach ist ja auch schon einer der bekannten Strände bei uns ja auf Lombok. Es liegt ja im Osten. Wir brauchen ca. anderthalb Stunden bis zwei Stunden von Mataram, von der Hauptstadt, dahin hier, hier nach Osten. Ist ein schönes Wetter zurzeit ja? und äh, das ist sehr gut, um äh, die Fahrt dann zu machen. Ja? Das ist ein Tamarinbaum. Ja. Das ist ein großer Baum, so ähnlich wie ein Ficus benjaminus, ja. aber das ist ja ein Tamarinbaum. Ja. Daneben ist ja die Moschee, es ist gerade im Bau, es ist noch nicht äh, benutzt, also wird noch nicht benutzt zurzeit. Ja. Das vielleicht dauert es noch monatelang, bis es dann fertig ist. Jo, ist ein bisschen windig, ziemlich Finwin, weil wir dann nicht weit weg zum Strand sind. Ja, eine gute Straße Richtung Big Beach Strand oder Pink Beach. Kann er auch schon sehr gut hier fahren mit dem Roller oder auch mit dem Auto. Die Bäume sind aber ziemlich kahl, keine Blätter. Aber das ist ja nicht der Weg, nicht der Weg zum Pink Beach. Ist grade, wir sind gerade kurz vor dem der Kochen, zu der Trockenzeit hier sind die Bäume hier ziemlich kahl geworden, haben ja keine Blätter, aber langsam wachsen auch schon Blätter da hoch oben. Vielleicht in den nächsten paar Monaten, wenn der Regen kommt, der wird es da auch schon wieder grün. 리바지로 줬다 cá bạn cảm ơn em Ủa ra được kho cho mình bán hai không Da gibt es äh, zwei Bergen am Ping Beach. Ja? Das heißt, wenn man ja von der Ferne irgendwie den Strand genießen will, dann muss man ja links hoch zu dem Berg gehen ja? oder rechts hoch zu dem Berg gehen. Ja? Und von dort aus hat man ja den Blick hier von dem Strand, Ping Strand oder Ping Beach. Ja? Wir sind jetzt auf der rechten Seite des Strandes. Ja? Das heißt, ja, von hier aus hat man einen wunderschönen Blick von dem Strand. Es wird dann Pink Beach genannt hier, weil der Strand irgendwie mal ein bisschen pink aussieht. Hier. Aber für viele sehen die, die Farbe die Pink Beach nicht. Aber für bestimmte Leute können die auch schon sofort merken, ja, dass der Strand pink ist hier. Aber ich meine, wenn man genau betrachtet, äh, jedes Mal, wenn das Wasser rein ins Land geht ja, und dann zurück wieder, das sieht man gleich bei dem nassen Sand auf die Farbe pink. Also, das sieht aber nicht immer pink aus. Manchmal sieht es auch pink aus, je nachdem, wie man das sieht. Aber es ist wirklich ein wunderschöner Strand hier im Osten, Ostteil von der Insel Lombok. Ja. Das heißt, es lohnt sich dann, wenn Sie dann den Strand hier besuchen. Da haben wir auch schon ein paar kleine Inseln dort da hinten, wie diese Insel zum Beispiel. Das nennen wir Ilipatalu. Da machen wir oft dann so das Schwimmen oder das Schnorcheln mit dem, mit dem, äh, mit Haien habe ich so viel gesehen. Ja. Das letzte Mal vor einem Jahr, ja, also es ist gerade Pandemie. Ja, und dann haben wir keine Gäste überhaupt hier auf Lombok seit äh, während der Pandemie und äh, ja, das letzte Mal haben wir dann so viele kleine Haie gesehen und dann die äh, Riffhaien sind eigentlich äh, harmlos, ja. Mit denen kann man was schwimmen, ja. Das Wasser ist ja ziemlich flach der her, dass man auch manchmal auch schon am Boden drauf stehen kann. Vielleicht bis zum Hüften. Ja, das, so sieht der Strand aus von der Ferne. Ja, ich bin gerade am, auf dem Berg auf der rechten Seite des Strandes und ich laufe jetzt gerade bis zu dem weitesten Punkt hier, der Landzunge dann von dort aus Man sieht gerade von hier aus auch den Boden, auch die Korallen. Sie sind wunderschön. Beim Schnorcheln sehen die wirklich wunderschön aus. Ja. So. Da ist der Ping Beach. bisschen aufpassen. Man kann auch schon, das kann auch passieren, dass ich vielleicht rutsche. bawah tadi tuh. Okay, wir gehen zurück zum verbringen erstmal die Zeit hier erstmal am Strand. Zu der Mittagszeit ja, sind ja viele hier unterwegs, gerade Kinder. Ja, zu, dem, zu der freien Zeit dann genießen wir auch den Strand. anders. Ja. Ähm, ich zeige Ihnen auch, wir schauen jetzt vom Westen hier auf Sie. Da sieht man gerade auch die Einheimischen am Strand. dran. Ist ganz leer. is a shit final. Scheiße. Da kann man auch schon schön hier ein bisschen sich aufhalten. Das nennen wir Bidara. Baum, ja. hat so einen Kanopie hier. Es verbreitet sich dann die Blätter so weit rum herum, ja, dass man darunter auch ein bisschen Schatten hat. Ja. Vidara. sind die weiteren Städte hier in der Nähe von King Beach. Jetzt auch weiter.